Я Эдуард Маркин, директор по развитию компании ADES. Более 10 лет мы являемся лидерами в производстве станков для заточки парикмахерского, маникюрного, медицинского бытового инструмента на российском рынке. Работаем со странами СНГ, США, Европой и более 30 стран мира. Я расскажу вам о новой, востребованной и развивающейся нише, в которой ты можешь стать лучшим, открыть свою студию заточки, построить бизнес на сети студий в этой сфере. Ты в поисках профессионального направления занятости – Получи профессию заточника, и твой доход не будет зависеть ни от работодателя, ни от ситуации в экономике. Эта услуга будет актуальна 365 дней в году. Получится ли у вас? Да, определенно. 100% учеников овладевают профессией после прохождения обучения, которое построено на практической системе. Сфера заточки – это более 12 потенциальных направлений, которые гарантированно станут вашими клиентами. Вам останется только выбрать сегмент или сегменты. Почему выбирают Международную Академию заточки ADEMS? Доходы наших учеников начинаются от 150 тысяч рублей. Мы предлагаем очное и онлайн обучение стоимостью от 2000 рублей. Одним из главных преимуществ является обучение на оборудовании собственного производства. По окончании обучения выдаем документ государственного образца по получению профессии заточник. Возможность работать в сильной команде под франшизой ADEMS. Благодаря уникальной конструкции станков ADEMS с манипуляторами Профессию осваивают 10 из 10. Обучение проходит на оборудовании собственного производства. Предоставляем рассрочку кредитования обучения, консультируем по мерам государственной поддержки открытие своего дела по заточке инструмента.